golmu tadi kebetulan toh gol itu tidak ada kebetulan oh, gol kebetulan memang kejagoan orang memang oh. sudah jagoan yang tidak kayak nuk. lihat sombongnya <laughs> Sombong, besok kita balas guys sudah bisa dipastikan ya besok Jumat main di sana kayak normal ya, besok Mana? di sana di apa namanya iya Oke okay guys, sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Yang belum subscribe, ayo subscribe guys. Oke, okay, aku pamit.